poisson dama naan la poisson dama lay nax nekkatul dama lay nax nekkatul le début de l'année donc donc wuute yooyu wuute yooyu li nit ñi wuute ci bés yi mosul mosul mën a créer une différence mais mais bésu Arafat bésu Arafat benn bés rek lay doon benn bés rek lay doon d'accord naa amul d'accord naa amul d'accord tey samedi kenn tey samedi kenn mënta taxaw Arafat ne man la Sénégal suba la Sénégal di Sénégal kon ñu waa Sénégal ay arab dañuy taxaw tey Arafat samedi jamais parce que lu tax parce que parce que parce que bésu Arafat bésu Arafat fondé moo fondé te aj aj mooy cinquième te aj mooy cinquième pilier de l'islam am nañu ko def quatrième am nañu ko def quatrième donc pilier la donc pilier la alxaju Arafat ñu tuddee alxaju Arafat aju taxawal Arafat da ngay dem ba jël leneen loolu nag ci biir loolu deful nag ci biir ñu tombé ci nii du loo xam ne ci nii du loo xam ne nii rek la war a demee nii rek la war a demee wala naa rek la nag yàlla nag ñu wax santaane ci bi mu waxee fali li rabbika wan fali li rabbika wan xar na nga jullil sa borom nga jullil sa borom da nga ren du na xar sax du fi du fi ren mooy ren bi zeb xam mooy ren bi mooy jam xar mooy jam loj la tudd loj la loj la tudd loj la tudd maanaam nag maanaam ñaar yi day gën a yeneen yi boo ko rendee mu dem yoonam boo ko rendee mu dem yoonam parce que sidit bi nga xam ne sidit bi nga xam ne moo koy tax a dee daf moo koy tax a dee dafa ne ko yéex leen dee ko yeeg boo rendee du yeeg ba xam fi foo nga ñëw ba xam fi bën boobu toll bën bën boobu toll di ngeen xam day ko di ngeen xam ñu dugal sidit boobu nag mu door a boobu nag mu door a dee mooy mooy loj naxar mooy loj ci olof waaw léegi nag dañoo boole léegi nag dañoo boole yëpp ko waaye reen yi waaye reen yi mooy lépp lu dee gëléem dañ koy rendi duñ ko rendi amaa géwél duñ ko rendi dañ koy loj julli gi julli gi rendi bi rendi bi sunna la waaye julli waaye julli ak rendi moo gën moo gën mais ñoo rendee boo rendee te julli juróom terewul am nga terewul am nga tëbës mais décalage bi mais décalage bi décalage bi décalage bi Sénégal moom Sénégal moom décalage décalage parce que Sénégal yi dañoo Sénégal yi dañoo gëm ne ñoom ñoo gën a ñoom ñoo gën a dëgg diine yi dëgg diine yi keneen ku koy dégg te fi ku gën a dégg te fi ku gën a dégg mooy sëriñ si samay mbokk sëriñ soosu la ñuy déglu sëriñ soosu la ñuy déglu ba tax bu leen ne ba tax maa ngi leen ne tey maa ngi jàll nañ tey ñu ngi jàkkaarloo ñu mbokk ñu ngi wax seen mbokk ne tey aji màkk naan leen tey tey lañ julli yow suba la ñuy waaye yow suba la ñuy julli la war ko moo arrangé ñu jigéen ñaa ngi ci tey la jigéen ñaa ngi ci tey ñu ngi seen bopp yi ñu ngi teg seen bopp yi ñu ngi xëy ñu ngi def leneen xëy ñu ngi def leneen loo xam ne dafa dëgg yàlla rek perte famille rek la feet gi feetu xale yi la feet gi feetu xale yi la ak jigéen mag ñi ñoom kenn bi mag ñi ñoom kenn bi loolu docteur kon docteur wax ci bëri ji naa wax ji dafa mel ni boole woon muy diine ñi boole woon muy diine l'islam dañoo mujj teqali ko ci diine l'islam adduna bi yëpp parce que adduna bi yëpp dafa yow moo arafa danañ jëm yow moo arafa danañ jëm ba jàkk bi sox mais ba jàkk bi sox xëyee dafa mel ni bu ñu xëyee dañ koy ànd ak moom ci julli duñu ànd ak moom ci julli am na lu ñu wax àgg xam nga wax dafa bëri dafa am dafa war a am valeur mënuñu wax ne weddi nañ mënuñu wax ne weddi nañ parce que weddi ñu yàlla parce que weddi ñu yàlla weddi ñu weddi ñu ne arab weddi ñu ne arab démb la woon waaye nag waaye nag def nañ ko def nañ ko ci ñun yàlla dafa indi lu ma yàlla yàlla indi lu ma war yàlla yàlla ko indi ci alxuraan mu ne mu ne lu laa xiyaam ku lu laa xiyaam wala ñu ko dan wala ñu jullee taxaw ñu dañuy jullee taxaw ñu dañuy jullee taxaw ñu dañuy jullee tëdd seen wet waxul ñuy tax ñuy waxul ñuy tax ñuy jullee seen wet ñu jullee seen yoon yi julli ñu taxaw julli ñu julli ñu taxaw ñi nga xam ne mënuñoo jóg toog ñi nga xam ne mënuñoo jóg toog toog di julli ci chaise wala ci leneen ci chaise wala ci leneen wéet ñu julli wuute gi ci li sos lislaam la moo tax lislaam ci bopp moo tax lislaam ci bopp moo tax alquran am naa si am naa yoo xam ne yàlla am naa yoo xam ne yàlla dafay santaar ni naan lam yàgg mu ne lam yàgg mu ne la ma leen santoon santatuma leen ko santatuma leen ko laay ji bokk yonent bi bokk yonent bi yàlla xam ne dafa mooy jot yàlla xam ne dafa mooy jot man xamuma ci dara ñu dem ba benn bés ñu dem ba benn bés laaye ji ñëw laaye ji ñëw ne leen yàlla yëg na yàlla yëg na ne lu métti mi ngi leen doon daal mi ngi leen doon daal la woon ji ak ju ndaw ji léegi nag yàlla léegi nag yàlla leen daganal na leen koor diggu wéeru koor sonn seen i jabar sonn seen i jabar kon nag laaj bi ko daal na bàyyi ci loolu daal na bàyyi ci loolu sonn léegi nag leen sonn leen leen loolu wax yàlla doo xam ne sonn leen leen sonn leen leen dafa dafa dafa dafa woyofal la fi newoon woyofal la fi newoon waaw mais bu ñu gisee tey waaw mais bu ñu gisee tey du weddi du weddi du weddi est-ce que nit est-ce que nit bu julli kenn mën na nekk julli te bañ yonent bi te amul benn waxaab amul benn waxaab bi booy fayal ne ko kaay yi fayal ne ko kaay yi mbir nga jaare yàlla tere te néew la yàlla tere ñoom dañoo taxaw ñoom dañoo taxaw képp ziyaare yëpp ku ziyaare yonent bi mu tëdd yëpp nga ba pare ba pare def nañu ñoom am nañu benn plan bu mën naa ko ci internet ñu boo xam ne dañuy war a boo xam ne dañuy war a doxal yoon doxal yoon bi fu mu yóbbu ko ci bàqee yóbbu ko ci bàqee ci bàmmeel suuf ko ci bàmmeel ko xam ne moom la kenn loo xam ne moom la ñu di ko jëkk nee nañ fee def nee nañ fee def ni loolu jàkka ji sax du wér ci jàkka ji sax du wér julli ci jàkk yonent julli ci jàkk yonent bi feeg jëli yonent bi ci tëdd du muy jàngale comme ñu jàngale comme ñu yonent bi bañ yonent bi na ko loo xam ne bi wax na ko ci téere nee na Sénégalais yi nee na Sénégalais yi mën nañoo jàpp mën nañoo jàpp nee na duñ julli jumaa nee na duñ julli jumaa daf ko bind de bind laa bind wax na ne wax na ne Sénégalais yi Sénégalais yi tëdd ak seen ndey yi tëdd ak seen ndey moo ko bind moo ko bind noir sur blanc mi ngi ci internet demal ci internet demal ci internet du waxee amee nees de te lii bi mu ko bindee te lii bi mu ko bindee yàgg na ci la amee dox ko jàngal fawzaan ko jàngal fawzaan siyaara yonent bi siyaara yonent bi yéefar la yéefar la ñu ngi wax daje nañ keroog daje nañ keroog daje nañ moom demoon na Medina moom demoon na Medina complot bu ñu war a bu ñu war a complot génnee yonent bi génnee yonent bi ci néegam bi mu tëddoon di këram nekk ci xanaa am nekk ci suuf xanaa jombale naa xanaa jombale naa sama bopp di wax loo xam ne di wax loo xam ne aw ma ci li ma wax mbind li ma wax mbind ku bëgg a jàng jàngal maa ngi jàng jàngal maa ngi dem ñaan tam wàll yi waxee wax wàll yi waxee wax yéen ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne téere mi ci yéen laay bi ni yéen laay bi ni ñu traduire ko tasaare ko français tasaare ko ci Instagram ba nit ñi xam ne ñoom seen wax la ñoom du waxi amee diine joo xam ne nag diine joo xam ne nag mën ngaa wax ashhadu an laa ilaaha illallaah waaye yonent bi dañ koo sewal ba fa sew yem ba fa sew yem arafaat démb bi ji nga arafaat démb wax dañ leen a aaye wax dañ leen a aaye pour ñu jiite pour ñu jiite ka jiite waa bi ka jiite waa bi dañ koo tere génn ko dañ koo tere génn ko nee na ki nga xam ne na ki nga xam ne dafa am ay doctorat dafa am ay doctorat di jàngale université chef bi chef bu islam mondial islam mondial kooku na jiite tey mais dañ fa nekk di ko saaga dañ fa nekk di ko saaga ñu ne yéen doon la ñu ne yéen doon la ñu ne yàlla woon kat ñoom ñoom kenn ñaaw kenn bu ñaaw la ñu ci courant est-ce que loolu ci courant de pensée yi les écoles les écoles de jàlloo seen courant de pensée te lu ñu bind teg lu ñu bind teg lu ñu bind teg bind teg ci bind teg Sénégalais yi te yaa ngi Sénégalais yi te yaa ko ñee seize millions yëpp les seize millions yëpp nañu tëddee seen i ndey di tëddee seen i sœur di tëddee seen i doom te duñu julli jumaa te duñu julli jumaa bi te xam nga mu ñu jàppe xam nga ko dem la sax ba boppam tuddaale la boppam ndax moom seulement moom mais ñoo ko seulement moom mais ñoo ko jur la loolu moom loolu moom doy bu doon doy leer affaire tontu leer karoon naa ko naan ko jàkkaroon naa ko laaj la loolu ñaar ñu ko ñoom nee nañu ay sunni ñoom nee nañu ay sunni lañ xam nga ñoom sunni xam nga ne sunni la mel ni dama ne ngi mel ni dama ne wax nekkul ci saam nekkul ci saam dul nekk jigéen jigéen gën a tudd nga jigéen jigéen bu jigéen Muhammad bu tuddoon Muhammad itam jigéen la tudd sunnit taxul tudd sunnit taxul nga nekk sunnit ñoom dañoo def loolu ñoom dañoo def loolu ñu doog bu ñuy sunnit ndeysaan sunnit ñëw na sunna lañ saay saay sunna saay saay sunna iblis sunna sunna iblis sunna sunna aboo jaal sunna aboo jaal ñoo la boobu sunna ñoo la boobu sunna bi topp sunna si sunna si loo xam ne loo xam ne ba doon ko àggal du ma doy loolu mooy diine comme ñooñu nga xam ne comme ñooñu nga xam ne dañ ay mbir ay yu saa nekk ay yéen jumaa yi nga xam ne léegi jumaa yi nga xam ne moo koy tabax ci Afrique rawatina lan mooy àtte kon lan mooy àtte kon julli ci jumaa yi nga xam ne ñoom ñu ko fi tabax daal loolu gën na nag man fi ma gis man lii may man lii may def ji alal taxul ma di ko def alal taxul ma di ko def fay bind ndax dañ ma ci fay bind man du ma jël at yi man du ma jël at damay jox ñi amul damay jox ñi amul waaye du ma jël seen bo yow xam nga ci dara bo yow xam nga ci dara fii tey li ñu jënd fii tey li ñu jënd ci ay téeméeri di ko joxe di ko joxe di yónni ay nit ay di yónni ay nit ay maanaam xaalis yu jaar yi maanaam xaalis yu jaar ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen lii nag ñoom mënuñoo weddi ne mënuñoo weddi ne bind ko parce que mi ngi ci internet génn sa ci génn ko génn téere bi ci génn téere bi ci génn ko nag non si téere boo xam ne téere boo xam ne circulé mu ngi circulé borom moo ko bind ci doctorat ñu jox ko ci doctorat wax ne ci xas wax ne parce que ñu xaalis bi rek la xaalis bi rek la dañ ko joxul xaalis bi dañ ko joxul xaalis bi amul foofu la julli gee foofu la julli gee ànd ak ñi naan ñi ànd ak ñi naafila ci lay nekk vraiment ñun ñu ngi nii vraiment ñun ñu ngi nii dañu mujj dañu mujj julli gi aj bi julli gi parce que même bu ilimaan bi jàngee bu ilimaan bi jàngee ndax doo mën a dégg loo doo mën a dégg li muy dégg li muy jàng dégg li muy jàng ndax boo déggul faat yi ndax boo déggul faat yi ba mu jeex amuloo julli amuloo julli loolu ñun ko kon ñun côté diine la ñuy wax